Oh mijn god. What the fuck? zijn hier. Hoor ze. Ze zijn nog een paar. Kijk, Ik ben down. They're rushing apps, Ja, ik mis ook gewoon letterlijk al. Ja, ik ook. Ik ben bijna down. Ik heb ze. Of, hij heeft mijn AWP. Wat de hond. Wat mijn AWP, laat maar, dat kan niet. Eentje met. Twee apps, drie apps. Volgens mij zit apps. Waar zaten de... Bom apps? It's definitely B. Definitely B. De bom rustje. Ja. Oh mijn god, je hebt hem. De laatste daar. Hij bom. Ja, de bom is aan. Maar er zijn er twee daar. Pas op. Ik heb ze. Lekker, nou. Dat is een bom. Laatste Ik had hem gehit. Ik wou net zeggen. Ik was AWP, waar is hij? Ja, ze zijn allemaal hier. Hele team rust. Oh mijn god, ze zien mij hier niet. Ja, ik ben dood natuurlijk. Dat, dat wist hij gewoon dat ik daar zat. Ja, Can Oh, mijn god, ik heb een lucky sprays. Hond ook. Oh mijn god, daar gaat het serieus Tuurlijk. One more there. Nice. Oh my god. Oké. Die smoke was echt perfect. Hond met zijn auto. Push deed het mid. Oh, ze pushen weer mid. Wat nou noos. Maar ik heb daar een idee op. Lekker. Ik heb under. Ik heb under I'm out. Oh my god.